Aquesta setmana hem reconfigurat el xip del programa. No anem en quilòmetres, no. Aquesta setmana anam en milles. El xip de la setmana mos arriba d'Estats Units. Aquest programa no té fronteres. Bon dia, sóc en Tomeu Oliva de Lloret de Vistalegre. M'agrada l'esport i en especial córrer. Sobretot per mantenir-me en forma i per la sensació que te dona encara que ses ultratrails i aquestes coses les deixo per altra gent. Ara mateix vos estic saludant des de Los Angeles, Estats Units, ja que estic recorrent la mítica Ruta 66 amb uns amics. Abans de partir, vaig pensar com de diferent podria ser córrer als Estats Units comparat amb Mallorca. Així que, juntament amb el meu club, el Club Ciclista Lloret, varen decidir tirar endavant el projecte Running Across USA with Tom Oliver, ja sé que el nom impressiona, però en resum es tracta d'explicar les meves sensacions com a runner a aquest immens país. Per exemple, he recorregut Central Park a Nova York, que és increïble pel paisatge i per la quantitat de gent que t'hi pot trobar. O Albuquerque, un desert que sembla que mai s'ha d'acabar. També he corregut pel Gran Canyon del Colorado, que espectacular la grandesa i la immensitat que té. Per cert, aviat publicarem el sisè vídeo, que possiblement sigui dels últims. Si voleu seguir-me, ho podeu fer al Facebook del Club Ciclista Lloret. Anau al cercador i escriviu CC Lloret. I per suposat, si teniu preguntes, el respondré encantat. I gràcies a Fent Kilòmetres i a IB3 Ràdio. Running Across USA with Tom Oliver. Boníssim, molt bo, Tomeu. Si el voleu seguir de prop, ja l'heu sentit. a Facebook del Club Ciclista Lloret trobareu ses aventures. Endavant, Tomeu, a fer milles.